します。はい、お願いしますね。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。 賢いしすずらんとにしらりに染めたですがた姿んに柳川水の柳川よかところあよかところ